Tech support is way ahead of us. It's said you may fool tech support once, but not yeah. twice. Welcome. Good Thank morning. you. Good morning. Good morning. Beautiful. Well, it's great that we all can come together this morning because it was such an intimate day yesterday. once the nut cracks open, it's easier to get to uh, what's inside. And so however long it takes to crack the nut open doesn't matter. It's precious to get to what's in our hearts. Yeah. So we all felt strongly to come today to be here with all of you. kaikilla että olla täällä And just to open it up um, to your experiences and, and the calling of your heart. Ja ihan nyt kokemuksia ja Nothing more precious than using time in this way. To bring yourself into that peace and stillness. Life was never meant to be dramatic. Elämä ei koskaan to olevan dramaattista. <laughs> at first it's hard to believe that, but it, actually in the end <laughs> it's the truth. <laughs> <coughs> And all of us are in the process of taking steps that are coming to us internally. I think we can end up we could be a reality TV show. if, <laughs> if people knew the, the comments and the things that we share, they would have such a good laugh. <laughs> Walking over this morning, Jenny said to Jason, your wife was so helpful to me last night. <laughs> Tänäkin Jenny sanoi Jasonille, että sinun vaimosi oli niin avulias minulle Villeenä. And then Helena burst into laughter. Ja sitten siitä oli tarmoinen nauru. It doesn't take a joke or anything, it's just... just the word wife sometimes. <laughs> <laughs> yes, remember to laugh. Muista nauraa. So yes, we would love to open it up if anybody has anything they want to share or, or ask about. Mielestäni olisi mahtavaa alkaa asioita, jos joku on, joka on halukas kertomaan jotakin. laugh and this cheerfulness is very. Um, um, I like it very much <laughs> and because it like opens mm. everything. It's like. Mm. Um, yeah, it's not like this cheerfulness opens up to hear your inner voice actually. Hmm. Tämä And, um, enjoy to be cheerful. Um, I would like also to tell um, um, about yesterday about the something uh, actually yesterday because uh, um, the guy he always went to the past and made corrections and then another correction another. So. Eli eilen tämä elokuussa niin tämä kaveri, joka meni aina menneisyyteen ja korjasi asioita siellä ja sitten korjasi uudelleen. Um, actually on this retreat I was also through all these happenings and meet um, and thoughts coming up and um, talks and everything, there came, came a lot of old memories in my mind. Mm. Eli myös tässä retritissä, kun on ollut näitä kohtaamisia, tapahtumia ja näin, niin on tullut paljon vanhoja muistoja mieleen. And very concrete, it was not like a, it was very, and I saw the whole picture from in front of me. Mm. Eli hyvin voimakkaasti on tullut se koko tilanne ja koko kuva esiin. Yeah, it can, could be days, it could be whole, I don't know, month or all these feet, very concrete, like he saw Hyvin, niin, niin konkreettisia muistoja voi olla päivä tai koko kuukausi tai näin. But, um, and then I noticed I don't have to make any corrections actually. I just saw them, saw them and even if I'm in, in these my films I, I had pain or something. Mm. huomasin, että minun ei oikeastaan tarvitse korjata mitään näissä omissa elokuvissani, niin siinä oli mukana usein tuskaa. But then it is just all this left. It, it, it was just a film. Mm. And I just looked at the film and, and somehow I was uh, happy to, to have this film. Eli siis kun katsoin sitä, niin kaikki mitä sitä jäi, että se oli pelkkää elokuvaa ja nyt jollakin tavalla olin onnellinen siitä, että minulla oli tämä elokuva. And even sometimes I could make new um, experience here. Ja joskus sain tehtyä jopa uuden kokemuksen täällä. Nyt. And it was, I was free to, to enjoy. Ja olin nyt vapaa nauttimaan. Yeah, I'm glad you're sharing that because it's that's really getting to the essence of forgiveness. Eli olen iloinen, että jaat tätä, koska tässä päästään, päästään anteeksiannon ytimeen. In the Course in Miracles, Jesus says, "Forgiveness, forgiveness is quiet." And, and does nothing. It just looks and waits and watches. Se ja odottaa ja And judges not. Ja eikä So when you come to the point of, of trying to practice A Course in Miracles, Yeah. kun tulet siihen pisteeseen, että alat harjoittaa tätä ihmeiden oppikurssia. In the truest and deepest way. Kaikkein tosimmalla ja kaikkein syvimmällä tavalla. You are going beyond the concept of, of levels. Tämän eri tasojen ajatuksen ja konseptin läpi. Evolution. Uh, evolutio. And beyond the new age uh, teachings of you create your own reality ja myös näiden uh, New Age-opetuksien, että luot oman todellisuutesi läpi. Because the Course in Miracles is not teaching that you create your own reality. Koska uh, äh, ihmeiden oppikurssihan ei opeta sitä, että luot oman todellisuutesi. It's teaching that God created reality. Uh, opettaa, että Jumala loi todellisuuden. And the most you can do is accept reality exactly as it already is. Ja se mitä voit tehdä on hyväksyä todellisuuden sellaisena kuin se jo nykyhetkellä on. So, what seemed to be a step in the right direction was the ability to manifest and uh, use the power of thought. Se, mikä näytti olevan askel oikeaan suuntaan, on se, että kyky että voi käyttää ajatuksen voimaa. To make good memories instead of bad memories. Että saa hyviä muistoja huonojen muistojen sijasta. To make better memories. Saadakseen parempia muistoja. But now we're starting to see that all of the memories are a block. Ja to the awareness of God. Nyt alamme huomata, että kaikki muistot oikeastaan ovat esteenä Jumalan muistamisen tiellä. The good ones and the bad ones. Hyvät ja pahat. Uh, many people believe that they have come to earth. Ja moni uskoo, että he ovat tulleet maan päälle. That the world is their oyster. Ja maailma on heidän pelikenttänsä. And basically they're to try to use what's there to make the best memories possible. Ja ajattelevat, että he ovat tulleet tänne käyttääkseen sitä, mitä täällä on, saadakseen mahdollisimman hyviä muistoja ja kokemuksia. And the good memories are seen as needing to offset the terrible <laughs> bad memories. Niin, ja nämä halutaan nämä, niin kuin nämä hyvät muistot näiden pahojen tilalle. But uh, this will never work. Mutta tämä ei koskaan oikeastaan toimi. Uh, in the old days they used to take photographs and wait for the pictures to be developed. Mm. Ennen aikaa valokuvia, niin odoteltiin, että kuva kehittyy. And be happy if the pictures turned out good. Ja oltiin onnellisia, jos kuvista tuli hyviä. And angry and upset if they wasted their money on uh, pictures that weren't even there. Ja sitten oltiin, suututtiin, jos kuvat ei onnistunutkaan ja niitä ei edes tullutkaan. Nowadays, with digital phones and cameras, people take lots of pictures. Ja nyt kun digitaaliset kamerat ja puhelimet, niin otetaan paljon kuvia. They have photo overload. Ja kuvista on sitä ylitarjontaa. <laughs> and they have to keep uh, deleting and letting go of some really good pictures <laughs> because there's no more room <laughs> for the pictures. Pitää, ja pitää välillä jopa jotakin oikein hyviä kuviakin poistaa, koska ei ole enää tilaa uusille kuville. But for lasting peace, we have to be able to stop trying to make good memories. Ja saadaksemme tämän pysyvän rauhan, niin meidän pitää lopettaa yrittää hyvien muistojen tekeminen. And many people may say, well, okay, what's the point ja, of life if I can't even make good memories anymore? <laughs> sitten joku voi kysyä, että no mikä on sitten elämän tarkoitus tässä, jos mä en edes voi tehdä itselleni hyviä muistoja? Uh, we have a little uh, teaching movie we, we have called Time's End. Ja meillä on tämmöinen äh, hyvä lyhyt elokuva opetustarkoitukseen, joka nimi on Ajan loppu. And the main character is tormented by his wife's death. Ja päähahmoa tätä pääsankaria, niin sitä kiusaa tämä ajatus kiduttaa se vaimon kuolemasta. He just can't get over the grief. Hän ei pääse yli tästä surusta. And really, he can't get over the thought that those good memories are gone forever. Ja hän ei pääse siitä yli, että nämä hyvät muistot ovat poistuneet ikuisiksi ajoiksi. He's turned very dark and pessimistic. Hänestä on tullut hyvin synkkämielinen ja pessimistinen. But his healing only comes when he sees that the good memories and the bad memories are the same. Ja hänen parantumisensa oikeastaan tapahtuu vasta, kun hän huomaa, että nämä hyvät ja pahat muistot ovat samat. On the surface that can seem absolutely ridiculous. Näin pinnalta katsottuna <clears throat> se voi näyttää aivan naurettavalta. But good memories are positive judgments and bad memories are negative judgments. Mutta hyvät muistot ovat hyviä tuomioita ja huonot muistot taas näitä ikäviä tuomioita, huonoja tuomioita. And the positive and the negative are all part of the same continuum of judgment. Ja sekä nämä positiiviset että negatiiviset tuomiot ovat samaa, osa samaa jatkumaa tässä tuomitsemisessa. If you ask a person on the street, uh, which one is better, a compliment or a criticism? Niin, jos kysytään kadumieheltä, että kumpi on parempi, että onko se kehu vai kritiikki? Most people will say, well, I'm sane and rational and I will tell you a compliment is better than a criticism? No, suurin osa sanoo, että no mä oon rationaalinen ja tervejärkinen ihminen, niin totta kai se kehu on parempi kuin se kritiikki. But actually they are the same. Mutta oikeastaan nämä ovat aivan sama asia. And when you are able to see them as the same, you will be free of guilt forever. Ja silloin kun kykenet katsomaan näitä asioita aivan samana, niin silloin olet vapaa syyllisyydestä ikuisiksi ajoiksi. Compliments that are aimed at form are part of the self-concept that the ego made. Ja nämä kehut, jotka on tehty muodossa, niin ne on osa tätä egon uh, ajatusta itsestään, joka kuuluu tähän maailmaan. And if you want to proof of that, you can, some of you remember the Bible. Ja jos haluat tästä todistaa, niin jotkut teistä muistaa raamatusta. The Gospels. Äh, nämä tota, siis äh, evankeliumit? Uh, uh, when I would read the Bible, they gave me a Bible where the words of Jesus were in red letters. Mä, mulla oli raamattu, siinä oli Jeesuksen sanat punaisilla kirjaimilla. Everything else was black, but Jesus' words coming out were always in red. Niin, tässä mikä mulla oli, niin siinä kaikki muut kirjaimet oli mustia, mutta Jeesuksen sanat oli aina painettu punaisin And I didn't particularly like to read ever, so I just read the red words. <laughs> I said, this is a big book. It seems like the, the end of the book is the most interesting, and the red words are the most interesting, so I just read the red words. And I would notice when I would read the red words, I would, I would notice that there was this presence behind the words that was so loving and so transcendent. Mm, siis, äh, tää, äh, kun mä luin näitä punaisia sanoja siitä, niin, niin huomasin, että niiden takaluosti semmoinen läsnäolo, joka oli niin voimakas ja niin kaiken kattava. And so basically you have the apostles and Jesus living together and you get to hear about his teachings and, and their life together. Eli oikeastaan siinä on nämä apostolit ja Jeesus, jotka elää yhdessä ja sitten saat kuulla tästä elämästä ja näistä Jeesuksen opetuksista. But the red words were never typical human dialogue. Mutta ne punaiset sanat ei koskaan ollut tyypillistä ihmisten puhetta. Jesus was like, James, uh, how do you like the fish? Jeesus hei Jussi, mitä sä tykkäsit sitä Oh, Peter, I like that hairstyle today. Niin, tykkään, tykkään liuksista vielä. Mary, where did you get that uh, that bracelet? Niin, the red words had none of the chatter of human interpersonal talk. Niin, siis tässä näissä Jeesuksen sanoissa ei ollut ollenkaan sitä ihmisten normaalin kanssakäymisen kommunikaatiota. Instead it was before Abraham was, I am. Niin se oli enemmänkin sitä, että ennen kuin Abraham oli olemassa, niin minä olen. I am the way, the truth and the life. Minä olen tie, totuus ja elämä. Yeah. I am the resurrection and the life. Minä olen pelastus ja elämä. ylösnousemus. It was like eternity speaking. Uh, So I began to watch the red words and I thought, Jesus never compliments the apostles once. Ja kun mä tarkkailin niitä punaisia In all, All of the New Testament, he doesn't give one single compliment. Missään siinä hän ei sano yhtään kehua kenellekään. James, I like that robe. Oh, I love that color. Johan, that Johan, color's good on you. Johannes, pidän tuosta sun kausta, toi väri sopii sun silmiin. No, not one single compliment of the form. Ei yhtään muodon tason kehua missään. But also not one single criticism of the form. Mutta ei myöskään yhtään kritiikkiä muotoon. if he made any commentary, he was talking about their soul. Jos hän jotain kommentoi, niin se on aina How to free their soul from these crazy beliefs. Kuinka vapauttaa sielu hulluista uskomuksista. And even when he talked about the scribes and the Pharisees, ja silloin myöskin näistä fariseuksista ja muista kun puhuttiin, he was giving us a teaching on the ego. Hän antoi egon opetusta, egolle opetusta. And saying, don't waste your time to go in that direction. It yeah, will profit you nothing. Ja sanoi, sanoi heille, että älkää tulko aikanne näihin opetuksiin, koska siinä ei mitään. He wasn't criticizing the, the people. Ei hän ihmisiä kritisoinut. He was saying, join me in everlasting life. Hän sanoi, että liittykää minun kanssa ikuiseen elämään. So I had other people that would read the red words sometime too, and they'd say, this one I don't like. Ja sitten jotkut muut kun lueskelin näitä, niin sitten osa sanoi, että no tästä minä en oikein pidä. When he said to the, the young man, uh, uh, follow me. Niin kun hän sanoi nuorelle miehelle, että seuraa minua. And the man said, I, I, that's good, but I can't right now. I have to go and bury my father in the next town. Ja hän poika sanoi, että tota, on hyvä, mutta en voi, koska minun pitää mennä viereiseen kaupunkiin hautaamaan isäni. And Jesus just said, let the dead bury the dead. Hän sanoi, että antaa kuolleiden haudata kuolleet. So people would say, I don't like those red words. Ja ihmiset että minä en pidä noista punaisista sanoista. They said, why shouldn't he be a little more kind with this man? His father's just died and he wants to go bury his father. No, se on ihmiset saattavat ajatella, että miksi et olisi ystävällisen, hän ei ollut ystävällisempi tätä kaveria kohtaan, koska hänen isänsä juuri kuoli, niin miksi hän ei saisi mennä hautaamaan isänsä? it only may take a few days or a week for the funeral and everything, and then he can come back and follow you. Mm-hmm. Ja ei siinä ehkä mene kuin muutama päivä tai viikko, että hautausjärjestelyt on hoidettu, ja sitten hän voi tulla seuraamaan sinua. I said, no, these are not harsh words at all. Sanoin, että eihän nämä ole ollenkaan ankaria sanoja. This is coming from eternity. Tämä tulee ikuisuudesta. It's saying, come return to eternity right now. joka sanoo, että tule ja tule takaisin ikuisuuteen niin. Join me now in everlasting life. Liity minuun juuri nyt ikuiseen elämään. We don't have a week to wait. Meillä ei ole viikkoa odotettavana. The kingdom of heaven is at hand. Taivasten valtakunta on käsillä nyt. And even though he didn't say it, ja vaikka hän ei sanonutkaan niin, I could feel it. Tunsin sen. That it is eternity speaking to you now. Ja se on ikuisuus, joka puhuu sinulle nyt. Give up this crazy belief in death. Luovu hullusta uskostasi kuolemaan. Because it's holding you back from eternal life. Koska se pidättelee sinua ikuisesta elämästä. And we don't even have an instant to waste. Meillä ei ole hetkeäkään hukattavaa. I am calling you out of the world. Minä kutsun sinua pois maailmasta. If you hear my message, leave everything behind. Jos kuulet viestini, jätä kaikki taaksesi. Hold on to nothing. Älä pidä mistään kiinni. Don't even look around your house and see if you want to grab a, a memory or a cherished object. Just come right out of the door right now. Älä edes katsele talossasi, kodissasi, että jos siellä on joku muisto tai joku muistoesine, jonka haluat ottaa mukaasi. Tule talostasi ylös ja tule mukaan nyt. Yeah. So for me, behind the red words was not only eternity. Minun äh, mielestä, minulle tässä näissä punaisissa sanoissa siinä ei ollut ainoastaan ikuisuus. But there was a sense of immediacy. vaan siinä oli tämä välittömyyden. I would even say urgency. Ja myös tämmöinen oikeastaan kiireellinen. Like you don't have to waste another moment. Sinun ei tarvitse hukata hetkeäkään. Feeling stuck in this world. Tunnen sen, että olet jumissa tässä maailmassa. So in A Course in Miracles, Jesus says, you may wonder how you'll ever find yourself in this world. Ihmeiden oppikurssissa todetaan, että sinä saatat ihmetellä, että kuinka ikinä havahdutkaan olevasi nyt tässä maailmassa. And he says, if you have this thought, hän sanoo, että jos sinulla on tämä ajatus, just ask yourself one question. Kysy vain itseltäsi yksi asia. Who is the I that's living in this world? Kuka on se minä, joka on tässä maailmassa? You can never find yourself in a dream. Sinä et koskaan voi löytää itseäsi unesta. Because the ego made the dream. Koska ego teki unen. And you're not the ego. Ja sinä et ole ego. The ego is a creature of time. It believes in time and space. Ego on ajan luomus ja olento. Se kuuluu aikaan ja tilaan. And every identity of this world is rooted in time. Ja jokainen identiteetti, joka on niin täällä tässä unessa, niin kuuluu maailmaan. So there have been times where people ask me, uh, well, what about you? Ja aika, ihmiset kysyvät minulta, että mitä sinä? You're still here in the world. Sinä olet yhä tässä maailmassa. And I say, am I? Kysyn, että olenko? I don't feel that way. En koe niin. I don't feel located. En koe olevani missään sijainnissa. Uh, when I went to Argentina, they asked me about my president. kun menin Argentiinaan, he kysyvät, että mistä tulet. Because there were bombs dropping and there were they were very angry. But I told them, I, I have no president. Sanoin, että ei minulla ole mitään paikkaa. I, I, Eiku presidentistä, no. presidentistä. Niin, kuka sinun presidenttisi? Yeah. I have no ah, president. I have no country. Ei, Niin, niin, ei minulla ole, ei minulla ole mitään paikkaa, niin, maata. Niin, joo. And in a few minutes, we all were singing John Lennon's song, uh, Imagine. Niin sitten laulamme, laulamme John Lennonia, Imagine laulua. Even in Argentina, they all knew the words in English. Imagine there's no country. I wonder if you can. Yeah, we were singing, we were happy. That was the last question about countries or politics. We had too many important things to discuss. Meillä oli liian paljon tärkeitä asioita, mistä keskustella. Even though there were riots out in the street. Ja vaikka oli kapinointia kaduilla. One time I went to a city uh, in Iowa, in the United States. Kerran menin yhteen kaupunkiin Iowassa, Yhdysvalloissa. And the Mississippi River had gone over its banks. The, the uh, three quarters of the, the town was underwater, the buildings. Mississippi joki tulvi ja kaksi kolmasosaa kaupungin kaduista oli verenvaltaamia. And as I was flying in, I saw this mess of water. I was flying into a massive flood area. Ja kun laskeuduin koneesta, niin laskin näin, että laskeudun tämmöiselle valtavalle tulva-alueelle. But the people picked me up at the airport. Ihmiset ottivat minut äh, vastaan sieltä lentokentältä. They took me to a dry building. Ja pääsin <laughs> meidät kuivaan rakennukseen. Where we all were dry. Yeah, sorry? We were all dry. Ja, det blev kaikki kuivia. And I did a, like a three day uh, retreat. Ja, pidin kolmen päivän retriitin. For three days I said, ask me anything. Ja kolmen päivän ajan sanoin heille, että kysykää ihan mitä tahansa. We talked about sickness, puhuin death. Sairaudesta ja kuolemasta puhuin. Separation. Erillisyydestä. Relationships. Ihmissuhteista. Perception. Ja näkemyksestä. Guilt. syyllisyydestä. Shame. Ja äh, häpeästä. But in three days, no one asked me about the water. Mutta kolmen päivän aikana kukaan ei kysynyt minulta mitään siitä tulvasta. They weren't. They knew the water floods will recede and eventually it will dry up. Ne tiesivät, että tulvat ne sinne, ne ennen mitä myöhemmin se vesi kuivuu siitä. And we're not going to waste one minute with David talking about water. Ja me emme tuhlaa aikaamme Davidin kanssa nyt tästä tulvasta ja vedestä puhumiseen. That's the kind of urgency that you have to cultivate in your heart. Ja tämä on semmoinen kiireellisyys, mikä teidän pitää saada kultivoitua sinne omaan sydämeen. Because you're worth it. Koska olet sen arvoinen. Because this is about escaping from time and experiencing the present moment. Koska kyseessä on ajasta pakeneminen ja sitten tämän nykyhetken kokeminen. Jesus says in the course, uh, can you imagine what it's like? Jeesus sanoo kurssissa, että voitko kuvitella minkälaista on? To be calm and quiet all the time. Että on uh, rauhallinen ja hiljaa koko ajan. But that is what time is for. Ja se on se mitä varten aika on olemassa. to learn just that and nothing more. You don't have to learn a damn thing about this world. Sinun ei tarvitse oppia yhtään mitään tästä maailmasta. Analysis will get you nowhere. Analysointi ei johda sinua yhtään mihinkään. And even processes of this synthesis are still implying that there's some process that must occur. Ja myös tämmöiset uh, synteesiprosessit, so, sorry, can you repeat? even with the idea of synthesis, like integrating, mm -hmm. it still implies that there is a process that must occur. But this presence is prior to all processes. It's, it's much more accurate to say just drop it or stop it. se on paljon e, enemmän oikein sanoa, että lopeta. Put your willingness and your desire to just cease to participate in the thoughts of time. Eli äh, käytä energiasi enemmän siihen, että lopetat äh, osallistumisen näihin ajan asioihin. And surely you have some of the same questions that I had. Ja varmastikin teillä on osa samoja kysymyksiä, mitä minullakin on ollut. Because the Course in Miracles came into my life when I was in my 20s. A time when you're supposed to be building a career, having a family. Aikaan, jolloin sinun pitäisi luoda uraa ja rakentaa Carving out your position in this world. Ja veistää se oma paikkasi tässä maailmassa. Adapting and adjusting to time. Ja sopeutua tähän aikaan. Becoming a well-adjusted human being. Ja tulla tämmöinen kunnon ihminen. Jesus doesn't want a well-adjusted human being. What good will that do in eternity? How practical is that? eternity? So this is a presence that's calling you to leave the past behind. Like you all did in that angel bath yesterday. Ja kuten kaikki teitte siinä enkelikylvyssä eilen. That was probably the most surprising thing, the lack of resistance to love. Ja se oli varmaan kaikista yllättävin asia se, että ei vastustellut äh, rakkauden läsnäoloa. To say, oh my god, this feels great and I didn't do anything for it. Ja se oli aina huomata, että ai vitsi, tämä tuntuu aivan mahtavalta ja minähän en tehnyt mitään ansaitakseni sen. You might have had a moment of hesitation, but you stepped right through that. Ja saattoi olla semmoinen epäilyksen häivähdys mielessä, mutta kävelitte sen läpi. who felt how easy love is. Ja siinä sai kokea, kuinka helppoa rakkaus on. How natural love is. Ja kuinka luonnollista rakkaus on. How you don't have to prop it up or do something to make it be what it is. Ja että sitä ei tarvitse mitenkään yrittää tehdä jotakin, että rakkaus olisi sitä, mitä se on. You said, I, I received, I allowed myself to receive the love. Minä sanoin, että minä rakastan itseäni sitä, että otan vastaan rakkautta. That little bit of allowance se pieni, so much. se pieni salliminen tuo niin paljon. Yeah. So that's really what you have with the opportunity with uh, with all of us here. Ja tämä on se mahdollisuus, mikä teillä on nyt kaikkien meidän kanssa, on täällä. We've all had the same kind of past. Meillä kaikilla on samankaltaista menneisyydessä. We had schooling, we had conditioning. Meillä on ollut koulutusta ja ehdollistumista. Uh, we went through relationships. Meillä on ihmissuhteita. That's why we, Helena laughs when she hears the word wife or husband. Ja Helena nauraa, kun hän kuulee sanan aviomies tai vaimo. Because it's just a concept. Koska se on pelkästään konsepti. It can be a serious concept or a very funny concept. Se voi olla hyvin vakava mielinen tai hyvin hauska konsepti. Depending on your state of mind. omasta mielentilasta. But this is the opportunity to start to look honestly at what concepts am I still holding on to. Ja tämä on sellainen hetki, jossa voi hyvin tosissaan alkaa katsomaan, että mistä konsepteista minä pidän vielä kiinni. It's beautiful. You came six or seven hundred kilometers and shared with us that you're just going through a divorce right now, very intense time. Se oli hienoa, kun kerroit, että tulit 600-700 kilometriä tässä juuri avioeroprosessia läpi. And that was so transparent. Just step right in in the middle of the retreat and say, here's what's going on in ja, my mind. Oli hyvin läpinäkyvä kun tulit tänne keskelle tätä retriittiä ja kerroit avoimesti, että tämä on se, mitä minun mielessäni on juuri nyt. Because underneath that is, I want peace in my heart and I'm worth it. Ja sen alla on se tunne siitä, että haluan rauhan omaan sydämeeni ja olen sen arvoinen. I want to experience a love that will never end. Minä haluan kokea sen rakkauden, joka ei ikinä lopu. What state of mind could look upon a, a marriage or a divorce with the same presence? Mikä mielentila voisi katsoa uh, avioliittoa ja avioeroa samalla läsnäololla, samalla kokemuksella? Uh, you weren't here, but uh, Helena described how she and her husband bought a divorce cake. Ja sinä et ollut täällä silloin, mutta Helen kertoi, että hän ja hänen aviomiehensä ostivat avioerokakun. And they joined hands pitivät toisiaan käsistä kiinni. to take the knife together and have a piece of cake, ja cake. ottivat toisiaan käsistä kiinni ja leikkasivat sen yhdessä ja ottivat viipaleet kakkua. and they filled out the divorce form on the internet and pushed the send button together. Ja he täyttivät tämän avioerolomakkeen yhdessä internetissä ja pistivät sormet päällekkäin ja painoivat enteriä yhdessä ja lähettivät sen lomakkeen. It was seems uh, very surreal because in marriages people oftentimes the bride and groom will take the knife together and cut the cake together. Tämä oli hyvin epätodellisen tuntunen tilanne, koska yleensähän se on siinä siinä kun mennään naimisiin, milloin pidetään sitä veitsestä kiinni ja leikataan se kakku yhdistä tunnin. Mm. And the whole marriage ceremony is everybody's joining together and witnesses and so forth and it's, it's let's do this together, let's go on this journey together. Ja siitähän tässä avioliittoseremoniassakin on, että kaikki todistajat ja muut tulevat niin, että mennään tälle matkalle nyt yhdessä. But how wonderful we're seeing now that marriage is not a beginning and divorce is not an ending. Ja kuinka mahtavaa onkaan havaita, että avioliitto ei ole alku ja avioero ei ole loppu. Birth is not a beginning and death is not an ending. Syntymä ei ole alku ja kuolema ei ole loppu. There is an underlying continuity of the I am presence that is always with us. Sen alla on tämmöinen ikuinen jatkuvuus tästä minä olen läsnäolosta, joka on aina meillä. Closer than breathing. Lähempänä kuin hengitys. Because it is our very self. koska se on se meidän todellinen totuus. And that is the only point that is worth dealing with in the dream is waking up from the dream. Ja se on se ainut asia mihin uh, worth uh, can you repeat? It's the only point worth uh, any effort in this dream. Ainut asia mihin kannattaa kiinnittää huomiota tässä unessa on se herääminen tästä unesta. So if somebody listens to you and they go, what is the point? You say, to wake up. ja jos joku kysyy, että mikä, mikä on tämä koko pointti tässä, niin sanoo, että herääminen. The only question that's valuable to ask yourself Aina kysymys, mikä on kysymisen arvoinen is what is the purpose? Even with marriage, the only question that's valuable is what is it for? Ö, niin, myös niin aina kysymys, mikä on uh, and at every point you should be able to ask yourself, is this taking me in the direction of healing and awakening? Äh, Joka hetki pitäisi kysyä itseltään, että viekö uh, tämä minua paranemisen ja heräämisen tiellä. Jesus is not big on form. Jeesus ei ole kovin kiinnostunut muodosta. He's not interested in the form of the marriage. Hän, häntä ei kiinnosta avioliiton muoto. He's interested in the content. Häntä kiinnostaa sisältö. Is it an experience of love and union? Onko se rakkauden ja yhteyden kokemus? Or is this holding me back? Vai pidätteleekö tämä minua taaksepäin? Am I playing out some past belief? Näyttelenkö tässä jotain menneisyyden uskomusta? Day after day. Päivä päivän jälkeen. Feeling I'm stuck and I can't change. Ja olen jumissa uskomusta siitä, että olen nyt jumissa tässä enkä pysty muuttumaan. Yeah. And it takes great self-honesty. Ja se vaatii suurta rehellisyyttä itseltä. All of us have had to ask that with our relationships, with our community. Ja kaikkien meidän on pitänyt kysyä tämä kysymys ihmissuhteissamme ja yhteisössämme. Why would you even stay unless you had a purpose miksi, for it? Miksi sinulla sitä edes jäisit, jos sinulla ei ole tarkoitusta? And the purpose is forgiveness. Ja se tarkoitus on anteeksianto. Seeing the false is false. Nähden, että väärä on väärä tai epätosi on epätosi. Imagine new wedding vows. Do you take this woman to see the false is false? Mm. niin, on no, uudet, mietitpä uudet, uudet tota, häävalet, että äh, otat tämän aineen ja huomaa, että tämä epätosi on epätosi. And you take this man to see the false is false. sinä huomaa, että mm. Until you transcend all of human perception. Äh, kaikesta ihmisestä, And wake up to eternal life. Ja The question wouldn't be, do you love him or her? Äh, kysymys ei olisi siitä, että rakastatko sinä häntä tai not even if you will love them in the future. Ei edes siitä, että tuletko rakastamaan häntä tulevaisuudessa. That's a trick too. Sekin on Because love is not in the future. Rakkaus ei ole tulevaisuudessa. Can you commit and be honest and say, I love you now? Uh, voitko sitoutua ja sanoa, että minä rakastan sinua nyt? There's a part in the course, a section called the immediacy of salvation. Uh, on kohta kurssissa, jossa puhutaan pelastuksen välittömyydestä. <coughs> Where Jesus said, future loss is not your fear. Eh, jossa Jeesus sanoi, että tulevaisuuden menetykset eivät ole sinun pelkosi. He says your real dread sinun, is present joining. Eh, sinun todellinen kauhusi on tämän hetken liittymisen suhteen. And you could, you could observe this perhaps with the angel bath. Ja tätä voi tarkkailla ehkä tämän enkelikylvyn kautta. The love is so deep and so involuntary. Ja se rakkaus, no rakkaus on niin uh, syvää ja niin uh, vapaa, ei vapaaehtoista. And just observe that part of your mind that goes, this is dangerous. Ja tarkkaile sitä omaa mielenkohtaisen, joka sanoo, että tämä on vaarallista. The ego is afraid of being gone. Egoa pelottaa se, että se häviää. Like if you give yourself over to this love, there will be no more ego. Jos sinä an, ja annat itsesi tälle rakkaudelle, niin ego häviää. All defenses, all protections will have to drop in Kaik the presence of love. Kaikkien puolustusmekanismien pitää pudota rakkauden So we're really here to to encourage you to take whatever steps are on your heart. Ja me olemme täällä rohkaisemassa teitä ottamaan mitä ikinä askelia, jotka ovat teidän sydämellä. And part of that is the Spirit just gives examples from our lives of how we've drop, let things drop and fall away. Ja osa siitä, että me annamme esimerkkejä oman elämämme kohdalta, että miten olemme antaneet näiden asioiden vaan pudota pois. And we're grateful. Ja olemme siitä kiitollisia. We're not filled with regrets. Me emme ole täynnä katumusta. Filled with uh, all kinds of concerns of the future. Ja emmekään kanna mitään näitä huolia huomisesta. It's a very content and simple life. On hyvin tyytyväinen ja yksinkertainen elämä meillä. And of course it's available to all of us, because that's what the red words are about. <laughs> ja se kurssi sanoo, että tämmöinen on mahdollista kaikille. Sitähän ne punaiset sanat oikeastaan kertovat. Yeah.

Rico sanoo, että ei, ei saa avata suuta, ettei tyhmyys paljastu. Ego tells me that do not open your mouth so you will not reveal how stupid you are. Ja huomasin, kun annettiin vapaa sana, että on paljon vaikeampi kertoa ja avata itsensä tässä tilanteessa, jossa on, kun teitä on niin monta siellä, että näyttää niin amerikkalainen juru. Now mm, it's, I so realize that it's, it seems so difficult to open myself here now when there's so many of you and it looks like a jury. <laughs> Paljon helpompi puhua aivalle pienessä ryhmässä täällä Rauhanrannassa. On It's much easier to speak to Ida, in a, like privately in a small group. Tog jag nöjes? Tiedämme kaikki tunteen. En mä tiedä, mitä, mitä, mä, mitä mä haluan sanoa, mutta ehkä tästä tuoreimmasta päästä, tästä kun puhutaan tästä enkeli, enkelipolusta. It's, uh, uh, I don't really know what I'm uh, trying to say, but maybe it's about this angel path. That's we talk about these angels. Ainakin tästä. Uh, uh, at least, uh, about that angel path, yes. Niin. Uh, kun kerrottiin, mitä se mitä se tarkoittaa, niin se ei ollut yhtään, niin kuin, se ei tuntunut vaikealta minusta. When I was told what it means, it didn't feel difficult. Ja mun oli hyvin helppo äh, koskettaa muita. Uh, it was very easy for me to touch others. Mutta siinä oli tietty, että mä voin koskettaa niinku eri osiin päätä ah. esimerkiksi. Uh, oh, I can touch people to different parts of their head, for example. Ja sitten mä kosketin ihmisiä niillä tavoilla, jotka tiedän, että minusta on tuntunut hyvältä. And I touched them in a way that I knew that felt good for me. Jotka on tuntunut, min, kun esimerkiksi minä ja mun mies kosketellaan toista. It, uh, it has felt, for example, when me and my husband we touch each other. Mä olin melkein viimeinen, joka kulki sen enkelipolun, että mä en tiennyt, miltä se siinä tuntuu. I was one of the last ones who went through the angel bar, so I had no idea how it feels inside of it. Mutta tosiaan mä huomasin, että se oli, joo, sitten mä huomasin, että mulla oli rajoja tietyllä tavalla. Then I realized I had limitations että mä en esimerkiksi uskaltanut puhua, en mä voinut kuiskata kenellekään mitään tai sanoa mitään, se oli liian pelottava. And I realized that I couldn't uh, whisper or say anything to anybody, that was too scary. no sitten kun mä itse lähdin sitä polkua when I, when I started it's my turn to start walking mm. the path. Mm -hmm mä tunsin itseni niinku aika epävarmaksi siinä ja I felt insecure. Ähm, ja mietin sitä, että kuinka nopeasti mun pitäisi kävellä ja, ja tota, osaanko mä nyt niin kuin pysähtyä. Ja... And I was thinking that how fast am I supposed to walk or do <laughs> I know how when to stop and so on. myöskin, varsinkin siinä alussa, mä huomasin, että mä olin jotenkin ähm, in the beginning I uh, realized that I was somehow jotenkin pettynyt. Somehow disappointed. Et se ei tuntunut niin hyvältä kuin mä olin niin kuin, olettanut. It didn't feel as good as I had uh, wished and assumed. Ja mä jotenkin mittasin niitä kosketuksia, että mi, mitä ne oli. And I was kind of measuring of all the touches and what they were. Mm. No sitten ehkä siihen jotenkin, en tiedä mitä tapahtui, mutta sitten kun meni kauemmaksi, niin mä aloin niin kuin, olin enemmän ehkä niin kuin relaxed, niin kuin, mm. I didn't know what happened, but when I kept on, went a little bit further, then I became more relaxed. Ja sitten kun Janne kun puhui että sinä olet rakkaus ja... ja when Janne spoke that you are love, ja niin edespäin, niin mä huomasin, että se tuntui tosi hyvältä. And so on, and I felt that those words felt really, really good. Äh, mulla oli jotenkin sellainen ähm, jälkeenpäin sellainen arvostelu itselle tai tuomio itselle siitä, että mä en osannut sitä ähm, mm. Later on, afterwards, I was somehow giving judgment to myself that I didn't know how to. No erityisesti siitä, että mä jotenkin niin kuin arvioin sitä, että että miten ihmiset koskettaa minua ja miten ne kosketti muita. Että tämmöinen niin egon vertailu tuli oh, siihen mukaan. It's siis just like I had this analysis and comparison that how did these people touch me and how did they touch others who passed. Ja myöskin se, että kuinka joku osasi, esimerkiksi kun Mirka oli niin, hän oli niin jotenkin autuaalisen onnellinen siinä, kun hän kulki. Ja, ja tuota... For example, how Mirka was looking so joyous and happy when she was passing through the angel path. No, mä ymmärsin sen hirveästi on miettinyt jälkeenpäin, mutta se tuli nyt taas aamulla, kun tästä puhuttiin. Uh, I didn't really think that much about that later, but it just popped into my mind now that we were speaking of it. Mm. Ja sitten mä muistan samalla tässä, kun aamulla aamiaispöydässä At that same time, I remember in the morning in the breakfast table. Kun siinä oli keskustelua, jossa oli mukana Aira ja Antti. Ja and when we had this uh, discussion, where was Aira and uh, me, Antti. Yeah. Ja sitten se, että, että on ihan okei, okay, että näitä kaikkia tunteita saa nousta, mutta tärkeintä on vaan se, että että mä en syyllistä itseäni siitä. We are talking about that it's okay that all these emotions rise, but the important thing is that I don't uh, bring guilt to that emotion that rises. No. That's it. That's it. That's it. that was stupidness number XX. Better number XX. yeah. Joo, mutta sanoa. <laughs> there was one event. Um, um, that came into my mind yesterday when David was, joo, <laughs> David puhui. yeah, tuli what came to my mind when you were speaking uh, yesterday. kun sä kerroit siitä, miten Jeesus on mukana kaikessa, mitä meille tapahtuu. When he was speaking of that, uh, Jesus is with us when whatever happens to us in our life. Ja mä oon keskustellut tästä jo jonkun muunkin kanssa ja mulle on jostain syystä, niin- no tää on niinku, Mä kerron semmoisen esimerkin, jossa mä, jos mä mietin tätä. I've, I've had this discussion earlier on with other people and I'm now going to share an example. Mm. Mä olin lähdössä tässä kesäkuun lopussa Nitsaan. I was on my, in the end of uh, June I was this year I was going to Nits, Nits, Nitsa in, in France, yeah. Mm-hmm. Yhdeksi viikoksi. For one week. Ja mä asun Seinäjoella Keski-Suomessa. And I live in Seinäjoki, which is in middle of Finland. Ja me, menin sitten Helsinkiin junalla ja sain yösijan mun poikani ja hänen vaimonsa asunnossa. I uh, went to Helsinki uh, with a train and then I got out to stay overnight over my sons and her, his wives. Ja he eivät olleet kotona, mä olin saanut heiltä avaimen, jolla pääsin sinne. They were not there, so I was given a key so I could go and sleeps and spend the night at their apartments. Ja niin mä nukuin siellä yön ja sitten aamulla siinä keräsin tavarat ja, ja huomasin, että siellä oli vaaka. Uh, I, I spent the night there and, I, and uh, in the morning when I was gathering my uh, things I noticed that there was a scale there. Ja sitten mä, kun mä olin Baltic Airin lento, jossa ei saa olla kuin kahdeksan kiloa matkatavaraa, niin mä pääsin punnitsemaan, että onko mulla liian painava laukku. And then there was, I had a Baltic Air flight where you can only have eight kilos. So then I started weighing my things. Do I have too much weight? Mä vein sen matkalaukun sinne heidän makuuhuoneeseen ja, ja näin. So I took my luggage to the, uh, to their uh, bedroom where the scale was and then started weighing. Ja sitten siinä oli kaikki ja mä tein, sinne oli tulossa joku heidän ystävänsä mun jälkeen ja mä yritin laittaa kaikki sitten nähisti siellä, että on And, and some of the, one of the friends was coming to stay at the apartment after me, so I started uh, cleaning up and putting everything to their place before leaving. No sitten mä, oli sovittu, että menen jätän avaimen sinne sisään, kun and, lähden. And then we had uh, agreed that I will leave the key inside when I go. No sitten mä laitan repun selkään, käsilaukun tähän. Then I uh, put my backpack to my back and uh, my handbag here. Ja sitten mä menen ulos ja mä laitan oven lukkoon ja lähden kävelemään alas. Uh, and then I uh, go outside, close the door and start walking downstairs. Ja kun mä kävelin muutaman askeleen, niin mä huon, että helvetti, missä mun matkalaukku on? And then I realized on, that oh man, my luggage is inside the apartment. Että huh huh. Oh, yeah. ja joo, mulla ei ollut kovin paljon ylimääräistä aikaa tuota, ehtiä sinne lennolle ja laukku oli lukkojen takana. So, uh, I had my luggage behind locked doors and, and I didn't really have much extra time because I had to catch the flight. no. Sitten kauhean hätä tuli tietenkin ja sitten mä muistin tai tiesin, että heidän vuokra, mun pojan vuokraisäntä asuu siinä naapurissa. No, I really, the worry came to mind and then I got the knowledge that their landlord is living next door. Kello oli 15 yli 7 aamulla. It was a quarter past seven in the morning. <laughs> June <laughs> kesäkuussa. Ei, kesäkuussa. Ja tuota, no ei sitten mitään, mä soitin ovikelloa. No, when I went and I rang the doorbell. Kukaan ei tullut. No one came. Toitin toisen kerran. I called second ei, time. No ei tullut. Sitten mä rynkytin. <laughs> Then I started beating the door. No, no ei kun soitin kelloa. yeah, no, that's the, the, the okay, the doorbell beating, yeah. Sitten vuokraisäntä tulee pyjamassa. And he comes in a, in a robe. Ja no mä kerroin mitä on tapahtunut ja kysyin onko hänellä, kun mun, mä olin aikaisemmin kuullut mun pojalta, että, että, että heidän vuokraisännällään on tietenkin sinne avain. Uh, so I told what happened and, uh, and that my son had told me that you have the key to this apartment, your landlord. Yeah. No sitten vuokraisäntä sanookin, että, että hän on antanut sen avaimen mun pojalle niin kuin annettavaksi hänen äidilleen. So, mulla oli se vuokraisen avain. So he told me that he had given the extra key to, he, the, to her son to be given to his mother, to her. So she actually had the key. Vuokraisännällä ei ollut avain. So the landlord did not have a key. No, sitten, sitten sanoi, että No siellä on tota, alakerran ilmoitustaululla on huoltoyhtiön puhelinnumero, että mene sinne ja soita äkkiä apua. Okay, but he said that downstairs there's a message board where you have uh, maintenance companies and uh, maintenance, his number, so just go and call there and then someone will come and open the door. Mm. No joo, minä soitin ja siellä oli ystävällinen mies ja kerroin mitä oli tapahtunut ja hän tuli kymmenessä minuutissa polkupyörällä sinne okay, ja well, avasi oven. So I, I uh, called and there was a kind man who answered and he came in 10 minutes with a bike, a bicycle and, and came and opened the door for me. Ja minä ehdin oikein hyvin lentokentälle. And I did catch, and uh, catch the flight and get to the airport. Mm. Mutta mulla oli valtava syyllisyys sen jälkeen siitä, mitä mä olin tehnyt että, ja mietin, että no joo. I had a great amount of guilt afterwards about what I had done että mä olin häirinnyt sitä vuokraisännän aamurauhaa. I was bothering the landlord's uh, morning uh, privacy and peace. Ja mä ajattelin, että sitten niin kuin, että mun poika ja hänen vaimonsa, että nyt jotenkin sitten vuokraisäntä on heille siitä vihainen, että tällaisia kaikkia äitejä kulkee täällä. And I was, I was thinking that that landlord is very angry to my son and his wife about that all these kinds of mothers walking around here and doing these kind of things in the morning and so on. So. No joo, sitten kun menin siinä lento, ja siinä kun mä kävelin lentokoneeseen. Niin and as I was walking to the airplane. Mä soitin siinä Katjalle. I called Katja ystävälleni. Who's friend of mine. Ja kerroin sitten tätä ja pääsin sitten siitä. And I was telling the story and so I was just relieved. No, helpotti. It certainly made me feel better. Mutta miksi mä kerron tämän pitkän tarinan? But why am I telling this story? That long story. Uh, on se, että kun sanoit, että Jeesus on mukana kaikessa. You said that Jesus is with us in everything. Niin ja sitten niin. Äh, niin äh. onko hän mukana siinäkin, että minä jätän sen sinne sen laukun sisälle ja saan yes. nämä kokemukset, mitä sen so, jälkeen the question is that is he with me also at that moment when I forget the bag in uh, the luggage inside and, and I get this experience? Yeah, very good. That's a good, good point. Hyvä, hyvä pointti. Mm. Yes, this is what we talked about, about the practicality of the miracles. It will take a lot of miracles to convince you of this presence that is already in there. Eli vaatii paljon ihmeitä, että tulet vakuuttunut tästä läsnäolosta, joka sinulla on jo sisälläsi. We are told there are many answers you have received but have not heard. No, kerrotaan, että on paljon vastauksia, jotka olet saanut vastaan, mutta et ole kuullut niitä. So when this apparent separation from God or fall from grace seem to occur. Milloin tämä näennäinen ero Jumalasta tai lankeamis, syntiin näytti tapahtuneen? The whole pathway back to God was given in one instant. Koko matka ja tie takaisin Jumalan annettiin samassa hetkessä. Even though it seems to take millions of years to play out in time. että se vie ajassa, että se So, uh, we all have had experiences like you are describing, because that's very common for human beings. Mm, meillä kaikilla on samankaltaisia kokemuksia, koska se on hyvin tyypillistä tässä um, being locked out of, of a, a house or a car or um, having obstacles seemingly come in front of you as you're going towards your direction. Mm. Eli on jäänyt lukittujen ovien taakse joka autossa tai talosta ja tulee näennäisiä esteitä, kun olet matkalla jonnekin. Uh, needing a key or needing a specific information. Että tarvitsee avaimen tai jotain tiettyä tarkkaa tietoa. We have to come into the habit of, of prayer and receptivity. Ja meidän tulla, tulla sellainen tapa, että olemme rukouksen ja vastaanottavaisuuden mielentilan. Because the answer is always available. Koska vastaus on aina olemassa. But of course the ego doesn't want you to hear the answer. Mutta ego ei tietenkään halua, että kuulet sen. It doesn't want you to hear the guidance of the Holy Spirit and Jesus. Koska hän ei halua, että kuulet Jeesuksen ja Pyhän Hengen ohjauksen. Its purpose is to maintain a sense of isolation and, and separateness. Sen tarkoitus on ylläpitää tätä erillisyyden ja yksinäisyyden tunnetta. And so as you practice, it takes willingness over and over to stop and pause. Silloin kun harjoittelee, se vaatii halukkuutta uudelleen ja uudelleen, että pysäyttää ja ottaa se aika. And remember that this whole point of everything is this inner listening. Ja muista, että kaiken tämän koko, kaikkien asioiden tarkoitus on tämä sisäinen kuunteleminen. And For me, those miracles that I've experienced are so convincing when the answer is just allowed to be received. Ja minulle kyllä kaikki ihmeet, mitä olen saanut ottaa vastaan, niin ne on niin vakuuttavaa silloin, kun on aina ollut valmis ottamaan sen vastaan. Because the ego always speaks first, and the ego is very um, uh, guarded and closed. Ja ego puhuu aina ensiksi, ja ego on hyvin vartioitu ja hyvin sulkeutunut. What Jesus is really offering us is, is an entire different perspective on the whole cosmos. Ja mitä Jeesus tarjoaa oikeastaan on aivan toisenlaisen näkökulman koko tähän kosmokseen. Really everything of the cosmos is contained in one instant. Ja eli koko kosmos on sisältyy tähän yhteen pieneen hetkeen. But when it's split up into separate people, separate events, separate times, it seems to be very long. Eli silloin kun se jaetaan näin eri ihmisiin ja eri aikaan, eri paikkoihin, niin se vaikuttaa olla hyvin, hyvin pitkään. One time uh, the scribe of A Course in Miracles, Helen Schuckman. Eli tämä ihmeiden oppikurssin vastaanottaja Helen Schuckman. Was with Jesus and they seemed to be flying, uh, flying around at a very high uh, rate of speed. It's flying in the mind. Ja kun oli Jeesuksen kanssa ja näytti siltä, että he ovat hyvin kovalla valonopeudella, äh, hyvin nopeasti, niin äh, lensivät mielen sisällä. And she happened to glance down and she saw the, her entire life, the life of Helen Schuckman, was just this tiny little blip. Ja kun hän katsoi alas, hän huomasi, että hänen koko elämänsä, että Helen Schuckmanin elämä oli hyvin pieni, pieni piste. She almost flew by it and she said, I almost didn't notice it. So it's a vast perspective, a vast way of, of seeing the whole world. on But we approach that by being willing to listen and follow what is given us. Ja, mutta me äh, ole, ole valmiina äh, kuuntelemaan ja seuraamaan sitä, mitä meille on annettu. Just one moment at a time. Yksi hetki kerrallaan. So, you, it's easy. The ego always looks back and judges situations. Ego aina katsoo taaksepäin ja tuomitsee. It always has hypotheticals, like if I only I had ja remembered the luggage. Ja Egolla aina näitä omia tuomioita ja hypoteeseja, että jos olisin muistanut ne matkatavarat. And it does that with everything, with relationships, with uh, jobs. It's always if only, if only. Ja siis ego aina on se, että kumpa silloin olisin sitä tai tätä tai tuota, riippumatta, että onko ihmissuhteet tai työpaikat tai mitkä tahansa asiat kyseessä. But the addiction is the hypothetical thinking. Mutta se addiktio siinä onkin se hypoteesien teko. Thinking that there are so many possibilities. Ajattelen, että mahdollisuuksia on niin paljon when there's really only one. Kun todellisuudessa niitä on yksi. Coming down to our knees. Kun tulemme omille polvillemme. And, and being shown there is just one way back to the truth. Näyttää, että on vain yksi tie takaisin totuuteen. But it has to come to us in a way that's meaningful. Mutta sen pitää tulla meille sillä tavalla, mikä on meille mielekäs. We have to see that heaven is a decision. Me, siis he, taivas on päätös. And we have to devote our mind to making that decision. päätöksen teolle. In reality, heaven is not a decision. Todellisuudessa taivas ei ole päätös. But for a mind that's sleeping, sleeping and dreaming of separation. Mutta mielelle, joka näkee unta erillisyydestä. Heaven has to take the form of a correction. Niin äh, taivaan pitää ottaa tämmöinen oikeus oikaisun muoto. Sin is only an error to be corrected. Synti on ainoastaan virhe, joka pitää oikaista. It has no permanent consequences. Sillä ei ole mitään pysyviä seurauksia. Because it wasn't created by God. Koska se oli Jumalan luoma. So we're just opening to follow the guidance and receive the correction. Eli seuraa, vaan aukeamme seuraamaan ohjausta ja ottamaan vastaan sen oikaisun. And as you practice, you become more lighthearted with all of this. Ja kun harjoittelet, niin suhtautuu kaikkeen tähän kevyemmin. You're not hard on yourself. You can observe the thoughts go by. Ei ole itsellenne niin julma ja voi tarkkailla, kun ajatukset menevät mielen läpi. Like with the angel bath. Kuten tämä enkelipylky. Just observe, hmm, I was still measuring and, and analyzing, hmm, interesting. Ja kuten tämä enkelikylpy, tämä yhä mittailin ja analysoin siinä, hmm, mielenkiintoista. That's like a learning experience. Silloin on oppimiskokemus. But you're, you're, you're learning your innocence. Opit oman viattomuutesi. You're coming back into that, that pure state of mind. tulet palaamaan takaisin tähän puhtaaseen mielentilaan. So thank you. Thank you for sharing that. Kiitos, kiitos kun jaoit tämän kokemuksen. You're sharing your steps. Jaat askeleet. <laughs> And nobody thinks you're stupid. Ja kukaan ei ajattele, että olet Pidetäänkö pissatauko? Uh, can we have a small break to go? Sure, sure. Very, that's practical. I yeah. like that. Uh, and yeah. then she will. Okay. Continue. Very good. okay. Very good. We'll return. <laughs> Niitä ei Niin, Because it seems like my communication like makes it more. I think it's, it's just good not to hold back anything, not to. It's like popping the bubble between what seems to be a, a private or a concealed thing or a public thing really, you know, it's like that's just a bubble, thin film that you just want to be so transparent that there's no difference there. In that, in that sense, there's no trying to keep, and people always say, well, I, I'm feeling very emotional, but I've got to keep it together, and I would say, keep what together? What are you, what are you keeping together? And it was taking a look at that. What am I, what is it there to keep together? Or what is there to maintain there? But you're going into the experience of saying to Christ, show me, show me that, take me there, show me that. Mm. Jason, do you want to sit? I can come. Yeah. Let's get up and move, move a little bit here. I would, would prefer. People like David. Mm -hmm. Joku haluaa joitakin näitä videoita, niin Ei, ottakaa se päivämäärä ja kelloaika tarkalleen, niin mä sitten löydän ne. Että, että mä en henkilöiden nimellä ole näitä tallettanut, vaan kelloaika, päivämäärä ja she, he's just said that if somebody wants to have uh, these recordings that he made, a copy of them, uh, then uh, he has uh, recorded them in a way that he has the dates and the time marked. So he would need to know the dates uh, and the, the, like morning session, Wednesday for example. Mm-hmm. If you want to have a copy of it, then he can send the copy of the recording. If anybody wants? Hey, beautiful. That's good. And I'm putting mine up on Spreaker too, so I, I usually put it by topic. Like if we have a topic going on, talking about community, Eh, eli hän myös jakaa ne Spreaker, mm-hmm. missä niin sillä lailla, että siinä on aina se aihe sitten, että mistä puhutaan esimerkiksi tämä yhteisö tulee olla yksi aihe ja niin poispäin, niin se, sen mukaan järjestetään. Yeah. That's great. Thank you for recording, because it, it helps to hear these these recordings. Kiitos kun nauhoitat, koska siitä on paljon apua, että voi kuunnella näitä ja katsella nauhoituksia järjestetään. At some point I would like to say something. Okay, Yoko, Yoko has given hands on very good. And then after you say what you're going to say, we will Why don't start. we start then? Yeah. Oh, first, first. Okay, Aaron. very good. After, after my. You've been very patient. Volet olete vyberať si Valina. No juuri kärsivällisyys on sitä, mitä minä tulin tänne hakemaan vähän lisää. And the patience is exactly what I came here to get. Ja <laughs> luottamusta siihen, että tämä työ ihan oikeasti joskus tuottaa tuloksia. And also faith and trust that this work that I've been doing sometimes bears fruit. Eli nyt mä oon siinä tilanteessa, niin kuin eilen kerroin, että mies on muuttanut pois kotoa. Now I have the situation like I told yesterday that my husband has moved out. Me ollaan hyvissä väleissä. Uh, we are still in good uh, contact. Ja meillä on, pystytään hoitamaan lapset ja ei ole mitään dramatiikkaa And tässä. we can take care of children and there's no drama in that sense. Mutta mä tunnen olevani todella yksin. But I feel that I'm really alone. Ja tiedän, että se on egoa. And I know that it's so ego. Koska eihän me koskaan todella olla yksin. Because in reality we really are never alone. Mutta mä en ole ikinä itkenyt niin paljon kuin tänä kesänä. But I never cried so much as I have during this summer. Ja ajattelen, että mä oon harjoittanut anteeksi antoa ihmeiden oppikurssia jo kuusi vuotta. And that I've been practicing forgiveness and Course in Miracles already for six years. Ja myöskin tätä tilannetta käytän koko ajan anteeksi antoon. And also I'm using this situation constantly mm. for forgiveness. Mulla on lisäksi 14-vuotias tytär, joka vihaa mua. I have uh, also a 14-year-old daughter who hates me. <laughs> ja ilmaisee koko ajan sen myös, miten epäonnistunut äiti minä olen. And he's very good at expressing how bad mother I am. Ja siinä on toinen anteeksiannon kohde koko ajan. And there's another forgiveness lesson for me. Mutta nyt on juuri, sitten valmistui seksuaaliterapeutiksi kesäkuussa. Uh, I just graduated as a sexual therapist uh, in uh, June. Ja ajattelee, että seksuaalisuus on suuri petos. And, uh, thinking that sexuality is a great deceit. Eli nyt on, olen elämäntilanteessa, jossa tavallaan mikään maallinen ei enää anna mitään. And uh, now I'm in a situation where nothing earthly gives me uh, nothing. Ja koko ajan pyydän, että tuntisin Jumalan rakkauden, että muistaisin. Uh, and all the time I'm just asking that I would uh, remember God's love, that I would remember. Mutta mitä ei tunnu tapahtumaan. But nothing seems to happen. Eli nyt tarvitsen rohkaisua ja vahvistusta. And Now I need encouragement and um, a little bit help. Well, the good thing that Jesus promises in A Course in Miracles is that you you will not go on uh, feeling this feeling of being alone. Uh, we are in contact with so many people all over the world. on niin monen ympäri That realize that they have a calling or a purpose that, that transcends this world. Ja heillä on kutsumus tai tarkoitus, joka murtaa tämän maailman rajat. And a, a first step is verbalizing this like you've just done. Ja ensimmäinen askel on puhua siitä tällainen sanoilla ulos, niin kuin juuri kerroit. Also now with the internet and there's so many uh, symbols available uh, through the internet. Ja nyt internetin avulla on niin paljon näitä eri symboleja saatavilla. That uh, it can be part of an acceleration of the awakening ja process. tämä voi olla osa sitä, että kiihdytetään sitä heräämisen prosessia. Even if you look back on the, the previous decades, jos vaikka katsot taaksepäin jär, niin kuin viime vuosikymmeniä ajassa, even with a topic such as dating, uh, semmoinen aihe kuin, what, what is the topic you said? Dating. Ja niin kuin seurustelu. you can see that now that communications and the internet has become involved in dating. It has revolutionized the whole topic. Uh, because uh, people are finding all types of ways to connect in deeper ways. Koska the internet was invented uh, for military purposes. Uh, internet kehitettiin sotilaallisia tarkoitusperiä varten. And uh, now the Holy Spirit is and Jesus are taking it back for uh, purposes of love and forgiveness. Ja nyt Jeesus ja Pyhä Henki ovat ottaneet sen takaisin uh, rakkauden ja uh, anteeksiannon käyttötarkoituksiin. The ego is trying to hijack it back, to use it for distractions and isolation. Ego yrittää kaapata sen takaisin, käyttääkseen sitä häiriöihin ja erillisyyden kokemuksen So, what is it for? The purpose is, is again central. Ja kysymys on siitä, että mitä varten se on, niin se kysymys on hyvin keskeinen. But as you take these steps on this healing journey, ja kun otat näitä askelia tällä parantumisen matkalla, the witnesses to your desire for awakening will just start to flood into your awareness. Eli ne todistajat, jotka todistavat sinun heräämisesi puolesta, alkavat vaan tulla sinun tietoisuuteesi. So I feel like that's a very practical way uh, that, that you will transcend this feeling of loneliness. Ja tämä on hyvin käytännöllinen tapa, joka tulee muuttamaan tämän uh, yksinäisyyden tunteen. Even all the tears that you've you've said this summer have been part of like a cleansing and a, a rinsing. Myös vuodottamasi kyyneleet ovat olleet osa tätä puhdistautumisen ja peseytymisen prosessia siinä mielessä. And uh, your training in sexual therapy it can be used by the spirit very much as well. Myös sinun koulutuksesi tässä seksuaaliterapeuttina niin sitä voi pyhä käyttää myös erittäin hyvin. Mm. as you come together with clients and just pray and say, use me in the most helpful way. Ja kun sinulle tulee asiakkaita, niin sinä voit rukoilla ja sanoa, että käytä minua sillä tavalla, mikä on kaikkein hyödyllistä. And as you help people re release their limits and their constrictions, you feel your mind easing as well. Ja silloin kun autat uh, ihmisiä päästämään irti heidän näistä rajoista ja rajoitteistaan, niin huomaat, että kuinka oma mielesikin kevenee. Now your 14-year-old daughter is providing a huge gift. Ja sinun 14-vuotias tyttäresi tarjoaa sinulle aivan valtavan lahjan. Uh, I always tell the story when I went to South America. Aina kerron tarinaa, kun kävin Etelä-Amerikassa. And got away from the big cities like Buenos Aires out into the country. Mentiin pois isosta kaupungista, mentiin maaseudulle. And a, a group of mothers came around me. Ja ryhmä äitejä tuli luokseni. And they said, our children, oh, our teach, the children are our teachers, They're teaching us so much. Niin, että he kertovat, että lapsemme ovat opettajia me he opettavat meille niin paljon. I, could, could, I said, can you summarize this? What is the main teaching? Voitko niin kuin yksinkertaista, mikä tämä on tämä pääopetus? And they said, the main teaching is you're done. se on, <laughs> se on ihan pääopetus, että saat ihan valmista kauraa. Uh, this game of superior and inferior is over now. Ja se leikki siitä uh, ylä- tai alapuolella olemista, niin se on ihan loppu nyt. Just because your body is bigger or you were born before me has nothing to do with our equality. Niin se, että sä oot ehkä isompi ja sun keho on syntynyt aikaisemmin kuin uh, minun, niin sillä ei ole mitään tekemistä tasa-arvon kanssa. The role of mother and daughter and mother, son is over se äh, roolileikki äiti, tytär, äiti, äh, poika välillä, niin se on ohi. And you're done. Ja sä oot aivan valmis. Uh, give up. Luovuta. Uh, and so Uh, this is is like a primary lesson. Tämä on niin ihan alkukantainen perusläksy. Because uh, your ultimate destiny is goes beyond motherhood. Koska sinun uh, kohtalosi lopulta niin se on jotain äitiyden yläpuolella. Just as your daughter's destiny goes beyond being a daughter. Kyllä niin kuin sinun ää, tyttäresi kohtalo on sen ää, ulkopuolella, että hän on tytär. And the sooner we are able to transcend these roles and concepts. Ja mitä aikaisemmin pystymme muuttamaan nämä roolit ja konseptit. Faster we will be free of guilt and, and struggling and conflict. Ja sitä nopeammin olemme vapaita tästä syyllisyydestä ja näistä konflikteista teenagers can often be the, the fast track to undoing the authority problem. voivat mm, niin, siis äh, olla nopea äh, apu siihen, että pääsee tästä Way down deep in the mind, and far down in the subconscious. Hyvin syvälle sinne alitajuntaan, syvälle mieleen. Is the belief that I can create myself. Että on uskomus, että voi luoda itseni any way that I want to be. Sillä tavalla, miten ikinä haluan. Could be male, female, young, old. Mies, nainen, nuori, vanha. Swedish, Finnish, American. Ruotsalainen, suomalainen, amerikkalainen. There's my menu to pick from and I can make myself any way I want to be. Tämä on tämmöinen mielen uh, lista, mistä voi valita ihan mitä haluaa. And this is a, great pain. Ja tämä on suuri tuska. Because it denies my spiritual reality as God created me. Eh, so she is there in awareness as part of a very strong wake-up call. Eh, it's like accelerated forgiveness. Uh, when somebody is verbalizing that you're bad or you're terrible, you've done wrong. niin kun joku lataa päin naamaa, että sä oot huono, paha tehnyt jotain väärin. Uh, you really have to go inside and say, do I relate to these things at all? Niin kuin, ja silloin täytyy katsoa sisäänpäin ja katsoa, että, että suhtaudunko tai kiinnityykö näihin ajatuksiin ollenkaan. Because if we have any fear or irritation, annoyance in our mind, niin silloin kun tämmöistä uh, ärsy, ärsyytymistä omassa mielessä ilmenee, It will just get acted out and sometimes right in our face. Ja silloin se vaan näytellään joskus jopa kylmästi vasten kasvoa ihan täysin. Yeah. Of course animals are very good for this as well. Myös eläimet ovat tässä hyviä. They're just amazing mirrors. Ne ovat uskomattomia peilejä. So uh, the most important thing is the feeling of connection, collaboration. Ja tärkein on se yhteyden ja yhteistyön kon, yhteys. Yeah, I think there maybe some others want to even speak of, of all the opportunities there are to, to join in and connect in. Mm. Because our, our heart was really to have an experience and then to share and extend this experience to everyone and everything. Koska sydämessä on se, että on nimenomaan jakaa ja laajentaa tätä kokemusta kaikille. this relates to what you're saying. en tiedä, miten tämä liittyy siihen, mitä olet sanomassa. I just feel like I, um, yeah, I want you. Like there's something right there. Ikään kuin on jotain juuri tässä. And I want to like burst and extend and stay with me. haluan, että räjäyttäisi oikein se, että se niin kuin, pysyy. The only thing that comes to my mind. Ainut, joka nousee mieleen. It sounds really stupid. Kuulostaa todella hölmöltä. How can something that I feel has been so helpful 就是我。 I'm just so ashamed for some reason. I don't know how to I ask Thoughts like I don't know how to live anymore. not that anything that's ever helpful is wrong. Ei ole niin, että on It's just that, yeah, it's just that at some point the, the whole ladder starts to fall away. I mean, we lose our reference point Ja, to the past. And something inside of us just has faith and trust to mm-hmm. just let it fall. Ja jollakin meidän sisällä on se luottamus ja usko siihen, että antaa sen portaan kovaa kuvata. To just completely crack open and fall away. antaa vaan rikkoutua täysin auki ja sulata pois. And this is how it goes with Course in Miracles. That it's just signposts and it's just pointing as we give ourselves permission to just let everything go. And when we turn back to look to the past for our solutions, even our, our picture of how our life has gone, it, it all just starts to fade away and fall through our fingers. But this is important because you're not hiding or holding anything. Mutta tämä on tärkeää, koska et piilottele tai takerru mihinkään. just relax and be transparent. Niin, vaan ja antaa läpinäkyvä. <clears throat> It's not that you, it's not that you don't know how to live, it's just you don't know how to live from a past reference point. And everyone knows there's lots of darkness that gets exposed. But the forgiveness is this bright light which just says, just come to me, look past past everything. Ja se uh, äh, anteeksianto on se kirkas valo, joka sanoo, että tuo minun luokseni ja katso kaiken tämän läpi. Even in your marriage with Kirsten, you would reach points where you couldn't see the solution to the conflict. Eli niin myös tuossa avioliitossa Kirstenin kanssa niin tuli tämmöisiä, että kohtia, joissa et nähnyt siihen äh, conflict. Like all of the, your best uh, past learning couldn't solve the riddle. And then it keeps happening in our perception, the form of our relationships keeps shifting. Äh, and the prayer of our heart is just, Jesus, show me the way. Ja sydämen rukous on se, että Jeesus, näytä minulle tien. Make this known to me. Tee tästä minulle tietty. Why, why do I keep receiving people asking me if they're right or they're wrong? Like I, and then inform. I feel so, like I feel so bad if I don't tell them. Miksi ihmiset kysyy minulta, onko asiat oikein saa väärin, kun minusta on niin valtava? Yeah, it's, it's, I think it's the undoing of of this idea, even in the end we have to let go of trying to help people. Meidän pitää päästä myös irti siitä ajatuksesta, että meidän tarvitsisi auttaa ihmisiä. And be helped our, in our soul, in our mind. Ja ottaa tulla autetuksi meidän sielussa ja mielessä. Because even trying to help people will have subtle expectations tied into it. Mm, koska siinä myös vaikka ihmisten auttamisessa on tietyt äh, hyvin hienovaraiset odotukset sisältyy siihen auttamiseen. Can I just be quiet? Like, right? Can I just say no? Yeah, it, Bill Thetford, that was his <laughs> pathway <laughs> to enlightenment. yeah, that, that you are worthy of that, you are worthy of, of being the observer. It's like a way of, of transcending all the roles before that came before. That the presence of love in your heart is the gift. Whether there's words spoken or not. Scientists I just know that eh, everyone around you, there's such love and appreciation for you. Mutta sen tiedän, että tässä kaikki tässä ympärössä niin suuri määrä rakkautta ja arvostusta sinua kohtaan on olemassa. And you just have to receive that and allow that. Ja sinun täytyy vaan ottaa se vastaan ja rakastaa. It's washing away this old belief that I'm only worthy if I do something to deserve it. Se on tavallaan pyyhkiä pois se uskomus, että olet ainoastaan sen arvoinen, jos teen jotakin. That somehow my worth depends on being competent or että, skillful että jotenkin arvoni olisi riippuvainen jotenkin omasta pätevyydestäni tai taidoistani tai jostain tämmöisistä asioista. And these are the relationships that the ego has built in this world. I'll do this for you if you'll do this for me. että minä sinulle, sinä minulle. I'll stay with you as long as you keep doing this for me. Minä te, kanssasi niin kauan sinä minulle. But if you don't do what I want, then I'll find somebody else and you can leave. Eli jos sinä et tee mitä minä haluan, niin minä löydän jonkun toisen ja sitten sinä voit häipyä. These are like little ego bargains and contracts. Tämä on tätä egon And then somebody breaks the bargain, then that's the end of the bargain. Ja sitten kun se rikotaan se sopimus, niin se on sen sopimuksen loppu. But this has nothing to do with love. Mutta tämä ei ole mitään tekemistä rakkauden kanssa. Love asks for nothing. Rakkaus ei pyydä ja vaadi mitään. It just wants to give of itself. Ja se vaan haluaa antaa itsestään. Yeah. So this is a beautiful time of self-discovery. Tämä on erittäin kaunis itsen löytämisen aika. Where you step back from the roles. Ja astutaan niistä rooleista. And trying to uphold any kind of image. Ja ajatuksesta yrittää pitää jonkinlaista imagoa tai jotain kuvaa yllä. And even with mind training, you just focus on what am I feeling right now, what yeah. am I feeling. Ja mielenkiin harjoittamisen kautta niin vaan keskittyy siihen, että mitä minä tunnen juuri nyt, mitä minä tunnen. That's your one barometer. Se on se yksi mittari. Just being honest with how do I feel right now. On olla täysin rehellinen, että mitä minä tunnen juuri nyt. Regardless of appearances. Ihan riippumatta siitä, mitä ulkoisesti näyttää tapahtuma. Appearances cannot make me feel anything. It's all going on inside. So it's beautiful. This is the authentic inner journey. And just as we were sharing, you'll be loved and supported for whatever you seem to need. Ja kuten puhuimme tässä aikaisemmin, sinä olet rakastettu ja you siinä, mitä ikinä Yeah. That's okay. I have a, he doesn't want to help anyone anymore, and, and I. help a the time. yeah. But my wife gets angry if I don't say anything. That's part of the lesson. <laughs> I actually, I have a, this example. Minulla on uh, David, he, he talked about our animals. Uh, David puhui meidän lemmikeistämme. Because I got a dog not too long ago, a second dog. Koska sain koiran, toisen koiran itse asiassa ei niin kauan aikaa sitten. She's called Svea. Hän nimensä Svea. She's three years old when she came to me. Kolmevuotias kun tuli. And she bit, she was biting. ja hän puri. <laughs> and the funny thing is that I had felt her ever since last year. Yeah, olen, uh, I have felt her. Yeah. Ja olen tuntenut hänet, äh, i ja ollut yhteys häneen jo She was announced in an ad that she needed a new family. Et oli mainos, että hän tarvitsee uuden kodin. And it wasn't until just recently that I received her. Ja ei ollut kuin ihan vastikään, kun mä sain hänet. hundreds of people wanted to have her. Ja sadat ihmiset halusivat hänet. But they said that they wanted me to have her. Vaikka he sanoivat, että haluavat, että And she came at the perfect timing. hän tuli täydelliseen aikaan. Just one week before a Holland tour. Viikko <laughs> ennen Hollannin It sounded crazy. Kuulosti ihan But it was the perfect timing. Mutta se oli täydellinen aika. I was joining with Nicolene. Olin yhteydessä Nicolenin kanssa. and she could see Svea biting. Ja hän näki, kun Svea puri. And bring it back to her own mind. Ja toi sen takaisin hänen mielensä. Where she was biting. Missä hän puri. And then um, a little bit later, uh, well, we left her at a kennel. Ja jätimme hänet sitten kenneliin vähän myöhemmin. Where she got to be with many more dogs, and she doesn't like dogs. Ja hän sai olla monen koiran kanssa, hän ei pidä koirista, muista koirista. So she got to heal that as well there. Ja sen she got to heal back. Yeah, 바람 And she got back with Angel and and her back to us again. Yeah, hän tuli sitten enkelin kanssa, Angelin kanssa tänne ja, se toinen koira. Toinen koira nimi. You're not named Angel. Angel, yes. yes. eli siis sen toisen koiran Angel koiran kanssa. He's trying to keep this story. yes. So both Svea and Angel, they were completely different when they came back. Yeah. molemmat näistä koirista ovat täysin erilaisia, kun he tulivat takaisin. And it took the forgiveness of Nicoline before the tour, when she almost stopped biting before we went on yeah, the tour. Ja se tämä Nicolinin anteeksiannon äh, teko ennen tätä meidän matkaa. And then in the collaboration of leaving Sia, just as she had opened up her heart. Ja juuri hänen jättäminen juuri silloin, kun hän oli avannut sydämensä. And then continue joining with her and <coughs> continue opening up the heart together. Ja sitten hänen kanssa tämä avautuminen yhdessä. And then Sandy she came. Ja sitten Sandy tuli. And Sandy she started petting both of the dogs without wanting to pet them. Ja sitten Sandy alkoi siittää molempia niitä koiria ilman, että halusi oikeastaan. She got angry with the dogs. Ja suuttui koirille. <laughs> Because she was compromising. Koska hän teki kompromissin. So she was doing an action that she didn't feel from the heart. Ja hän teki jotain, mitä hän ei sydämestään tuntenut halusi tehdä. So she said, I want to stop that. Ja hän sanoi, että haluan lopettaa tekemästä And I said, yeah, why aren't you? Joo, no, siksi, jos kysyin, että miksi et te lopeta? Why are you petting the dogs? Miksi sitten niitä koiria silität? And she's like, yeah, why am I? Kysyi, että miksi itseltään. So she stopped. Ja hän lopetti. And that's when she could open up her heart to Svea. Ja silloin hän pystyi oman sydämensä Svealle. First, so one morning I was watching them. Ja yksi aamu katsoin heitä. I was like, wow. Sanoin, että wow. And she's like, yeah, I forgave Svea. Ja sanoin, hän sanoi, että joo, annan anteeksi Svealle. And they were this love bubble together. Ja heillä oli semmoinen rakkauden kupla. Mm. And then she felt that angel was too needy. Ja hän koki, että angel oli liian uh, vaativa that she would go, <laughs> just if we would be just some meters away. And she would oh, Angel is so needy. Angel er on And then she would go, oh, my own neediness. I need to look at that. Mm, so she brought that back to her mind. And then she just felt all this love for Angel. Ja sitten hän koki sen kaiken rakkauden sitä enkeliä kohtaan. So she allowed herself in every step of the way of just whatever she was feeling and not compromising. Joten hän antoi itsensä kokea kaikkia kokeiluja, tunteita ja eikä tehnyt kompromisseja siinä antoi sinne koko. And just what you were talking about now. Ja tämä on siitä, mitä puhuin äsken. Yeah, we're learning. We don't have to compromise in this journey. Mm. Mm. Meidän ei tarvitse tehdä mitään kompromisseja. We, could, we remember you. Joo, siitä eilisestä enkelin, enkelin kylvystä. About the angel bath yesterday. Niin huomasin just, että kun se oli alkamassa, niin mulla oli semmoinen, että mä mietin, että miten me voin paeta tästä. Uh, I realized uh, when it was just starting that I felt that how can I escape? mä olin niinku ensimmäinen, joka kulkee siitä. I was the first one to pass. Ja mulla tuli semmoinen kauhean jännitys ja sellainen, että oh no, että mä mietin, että tossa on ovi ja mä voisin juosta lattialle. <laughs> really excited, I said, oh there's the door, I could just run out. mitäkään ihmiset ajattelivat, jos mä I was thinking, what would people think if I would just run out? Sitten mä ajattelin, että okei, okay, okei, okay, että kyllä mä kuljen siitä. And then I said, okei, okay, okei, okay, I would mutta sitten tota, mä huomasin, että, että mä kuin, niinku, se meni kauhean nopea ja mä kuulin kauhean nopea siitä. Ja, ja tota, I realized that it went very, very quickly and I passed very quickly. Ja se loppui tosi yhtäkkiä. Ja ihan niinku, se oli vähän niin kuin, että mä en ehtinyt huomaa tai tuntea sitä kunnolla. It's, it's uh, kind of went that I really didn't have time to feel it. Mä pystyin rentoutumaan. I, I could relax. Entis. Uh, you could not relax. You could not relax. Ja se on niinku ollut sama mun elämässä. It's been the same in my life. Et mun on vaikea ottaa vastaan rakkautta. That it is very difficult for me to receive love. Ja yleensä silloin kun mä oon kokenut, että se rakkaus tulee mun lähelle, niin mä lähden pakoon tai mä työnnän sen pois. And usually when I feel that the love is coming close to me, I push it away or I run. Se oli vaan sellainen huomio tästä. It was just an observation. Että miten se mun niin kuin, kokemus heijastui tähänkin. how my experience is, is mirrored or reflected in this situation as well. It came the same, same emotion. En, en mä oikeastaan siitä halua. Mä vaan halusin kertoa tämän. Oh, I don't know. I just wanted to share this. Mm. Sitten toinen asia on se, että mä huomaan, että kun mä tein sitä käännöstä, And another thing I realized that when I was doing the translation, niin mä en, mua pelottaa kuunnella. I'm afraid of listening to those. Voisin kuuntella just sieltä Spreakerista monesti teidän juttuja. Although I listen from Spreaker, I listen many of your, your stories there and your things. Niin mä ajattelin, että mä en uskalla kuunnella niitä omia. And I thought that I don't dare to listen to my own translations. Koska mä pelkään, että mä oon jotenkin tehnyt joku virheen tai... So I'm afraid that I'm doing some mistake or something. Ja mä huomaan myös, että mä vertailen itteni tähän toiseen kääntäjään. And I realize that I'm making comparisons 山原さん、山原さんjatkaa jatkaa, koska musta tuntuu, että mä haluan tehdä kompromissin tästä, mä en kerro siitä. so I wanted to open up you, so I thought that I would do a compromise if I'm not sharing this. Ah, beautiful. Yeah. Beautiful. That's it. Courageously stepping forward like that. That's. Rohkeasti astuisin That's it. minä haluan erittäin aina korostaa sitä, että kuinka onnellinen vaan, kun meillä on näin hyvät nämä kääntäjät. Ja niitä on useita mm. kääntäjiä, jotka todella hienosti tuo asiaa mm, esiin. Kiitos. Mm, mm. Yeah, I want to say that I'm very happy that we have good translations here and they work too. Yeah. Yeah. Yeah. Yes, it's such a joint effort. This is our morning for courage. for dropping the mask. yeah. And laying everything bare, just out on the table. Yeah. yeah, we find that that's part of, that's a very essential part of healing is just to be able to talk about things and lay things <coughs> out. Ja hyvin keskeinen osa tässä paranemisessa on se, että pystyy puhumaan ja tuomaan ne asiat pöydälle. And people will say, why is that so important? Ja ihmiset kysyvät, miksi se on niin tärkeää? When you open up and you share what's going on and you're willing to share it. Ja silloin kun avautuu ja jakaa sen mitä tapahtuu mielessä ja valmis jakamaan sen. It's just a symbol that you're not going to hide it from the Holy Spirit. Se on vaan symboli, jota ei piilotella pyhältä hengeltä. Because the only way you hold on to judgments is by hiding them. Ja ainut tapa, miten pidät näistä tuomioistasi kiinni, on piilottamalla ne. First you have to believe that judgments are true. Then you feel guilty and ashamed for the thoughts and uh, ja uh, the beliefs. Ja sitten kun, kun ja And the ego said, you can't tolerate that, push that out of awareness. Ja sitten, uh, what ego said, push it down. Että paina se vaan pois tietoisuudesta se Uh, and hide it. Ja It's like that cartoon, The Lion King. Vähän niin kuin leijona kuningasta Uh, little Simba was present when his father was killed in the herd. Ja pieni Simba oli mukana siinä, kun tämä lauma tappoi hänen isänsä. And then his uncle Scar appeared. Ja hänen setänsä Scar tuli. And made a judgment, a conclusion, said you killed your father. Ja antoi tuomion, että sinä tapoit isäsi. Run, run far away. Pakene, juokse kauas pois. because you've done this terrible thing. So he, he left his family, he left all of his friends. Hän jätti perheensä ja kaikki ystävänsä kaiken. And he goes into the forest to eat bugs. Hän menee metsään syömään ötököitä. And try to be happy with the bugs. Ja koittaa olla onnellinen näiden ötököiden seurassa. He called it Hakuna Matata. Hakuna Matata, mikä But he still wasn't with his his family and friends. Mutta hän ei silti ollut perheensä ja ystäviensä He had to go back and face his shame and guilt. Hän piti mennä takaisin ja häpeä ja syyllisyys. Before he could be truly free. Ennen kuin hän pystyi todella olla And feel the spirit's akuna matata. ja <laughs> kokea sen hengen hakuna matata. Honestly, no cares, no worries. ihan oikeasti niin ei huolia ja niin So it's only by hiding these private thoughts that we keep them. Ja se on ainoastaan sillä, että pidämme nämä yksityiset ajatukset sillä, kun piilotamme ne. And by exposing them, we're really giving them back to the Holy Spirit. Ja kun tuomme ne julki, niin sillä annamme ne pyhän Who takes them immediately and they're gone forever. Ja joka ottaa ne välittömästi, sitten ne ovat pois ikuisiksi ajaksi. Mm. So we don't have to hide anymore. Meidän ei enää tarvitse piilotella. We don't have to run away. Ei tarvitse juosta karkuun. And it's okay to go back in our own mind. Ja se on ihan ok, että mennään takaisin sinne omassa mielessä. And find the light. Ja löytää valo. We don't have to distract ourselves with all these images. Meidän tarvitse antaa näiden kuvien häiritä. All this stimulation. Kaikki nämä, mitä ympärillä tapahtuu. And noise. Äänet. Uh, we don't have to be afraid of the quiet. Meidän ei tarvitse olla peloissaan hiljaisuutta. We aren't going to die in the quiet. No me tulemme kuolemaan tässä hiljaisuudessa. We're just going to sink Emme. into... We are, we are, niin, we are not going to die. We're not going to die. But uh, it's always... Yeah. <laughs> the collaboration again. <laughs> Yes, it's beautiful. It's a total collaboration. It's not personal. <laughs> that's right. Oh, that's, that's correct. That's very good. Only my thoughts are That's <laughs> exactly right. comparing myself to others. That's exactly right. Yes, very good. Very good. you guys are great with this. Yeah. Okay, how are we doing? I guess, is there more to come? <laughs> I just would like to say to Jason that I also feel like I, I don't know anymore how to live in my life. I haven't known, never, I actually have never known how to live my life and it's been just a struggle. Mm. Trying to figure it out. Minäkään en koskaan osannut elää tätä elämää and I haven't been even able to tell myself what to do right or wrong. Enkä osannut kertoa sitä itsellenikin. Can we do something? Voimme tehdä jotain. I want to stand in the middle and have everybody just come around. Oh, yes. Around you or what? <laughs> Yesterday was the angel bath. This is called the love puddle. And Jason's a drop in the middle of the love puddle. <laughs> <laughs>